Ech sinn de Jean-Marie Biwer, gebuer zu Diddeleng 1957 an zanter 73, 1973, deemools hunn ech d'Entscheedung geholl fir Moler ze ginn an zanter 1980 liewen ech hei am Éislek als fräischaffende Moler. Ech hunn am Ufank Landschafte gemoolt, ech si jo quasi Autodidakt, dat heescht ech hunn am Ufank vu Konschtgeschicht a vu Konscht gmat keng Anung gehat. Ech hunn einfach gemoolt, ech hu gär gemoolt an dono hunn ech lues a lues a lues a lues d'Konschtgeschicht komplett. nogeholl a gekuckt an natierlech hunn ech ewéi jiddweree meng Ideeën, mee ech hunn am Fong geholl ganz einfach ugefaangen de Leit hei hir Dierfer ze molen am Ufank an. Ech hunn 30 Joer laang geschafft, also net grad 30, mee gutt 25 Joer laang dru geschafft. Fir Saachen ze soen, déi an der Welt virginn, fir mech ze wieren, wéi jiddwer Jonken, dee wiert sech jo géint Donnéeën, déi net, déi him net, déi net schéi sinn onbedéngt. An lues a lues hunn ech gemierkt, dass dat, dass de da fonctionnéiers wéi den Don Quijote, dee géint d'Wandmillen ukämpft. An lues a lues hunn ech och gemierkt, dass de, dass de kee Fouss op de Buedem kriss par rapport zu der Konkurrenz vun der Press, vun de Fernseh, vum Internet, vun all deene Vehiculen, déi der dauernd de Misère aus der ganzer Welt fräi Haus servéieren. An ech hu jo mer d'Fro gestallt, wat fir eng Molerei kanns de, kanns de, kanns de fir eis Zäit maachen, déi eppes bréngt, déi de Leit eppes schenkt an net hinnen eppes ewechhëlt. An déi bescht Léisung, déi ech fonnt hunn, ech weess net, ob et, ech soen net, dass et eng Patentléisung ass, mee dat ass einfach, ech wunnen elo hei, ech kucken zu menger Fënster eraus a wat gesinn ech? Ech gesinn hei nach Natur, ech gesinn eppes, wat schéin ass, ech gesinn och en immens grousse Raum hei. D'Éislek ass jo. Wierklech zwëscht Himmel an Äerd, wann der elo erop komm sidd, dann hues et gesinn am Auto, dat ass immens e Raumgefill. An all déi Saachen déi hunn d'Leit haut net méi, déi kucke jo all iwwerenee quer, déi hänke jo méi um Handy oder virun Fernseh oder virun engem Computer an an enger Stad wéi elo an engem grousse Raum. Dat ass en immense Luxus an ech hu mer geduet, wann s de déi Saachen do mools, wann s de déi sees an der Molerei, net nëmme mee och sees, Da schenks de de Leit eppes, aplaz hinnen eppes ewech ze huelen. Du gëss hinnen och Mutt a Kraaft a Schéinheet. An dat ass eben déi Léisung, déi ech fonnt hunn.